सारे अपना ध्यान रखेंगे अपने आई बाबा से बहुत प्यार करेंगे और उनको हफ्ते में एक बार तो आई लव यू बोलेंगे ठीक है अपने हेलो गाइस गाइस गाइस यार हम लोग फैन फेस्ट में आए हैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हैं और देख सकते हो आप एम बी एस मॉल है एम बी एस मॉल है गुरुग्राम में और सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब देखते हैं हमारी मुलाकात किस लोगों से होती है देखिए गाइस ये है एम बी एस मॉल यहाँ पर फैन फैन चल रहा है sexy and I know it जा रहे हैं आकाश बगला से बगला के सिंगर हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आवाज़ है उनकी आशिक चांद का टुकड़ा रहता है काब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए जा रहे हैं फाइनली हर्ष बेनीवाल से मिलना आई मीन मैं जा रहा हूँ ये इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तबीयत खराब भाई पिलाएगा कॉफ़ी आइए हाँ, पिलाएंगे स्टार वर्क में कॉफ़ी देखते हैं पिलाते नहीं पिलाते हैं अरे भाई स्टार वर्क रहे हैं तो, तो भाइयों फाइनली दिला दी भाई ने हमारे भाई ने हमारे भाई वादा पूरा कराया उन्होंने स्टार बक्स की कॉफ़ी पिला दी हमारे मिला एक बहुत अमेजिंग चैनल वालों से इनके चैनल का नाम है एवेंजर्स ब्रो तो ये प्रैंक्स बनाते हैं और ब्लॉग्स भी बनाते हैं शायद आप लोग तो इनको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी करिएगा अल्तमश मलिक के नाम से सादिक के नाम से ठीक है भाई कुछ हमें बहुत बड़ा फैन हूँ भाई शुक्रिया हाँ देखो भाई तुम्हारे यूट्यूबर फैन फेस्ट से आ रहे हैं हम ऐसे थक गए ऐसे बैठे हैं मेट्रो में तो भाई फैन फेस्ट तो हो गया ख़त्म अगर इस शख्स ने ये वीडियो ब्लॉग मैंने डाली ना इसका मतलब ये बर्बाद है ये शख्स ये देखो कैसे थक गए हम